Всім привіт! Вітаю всіх у шостій частині. Як у нас попередній раз пала камера вниз. Що там, щоб орієнтуватися в темноті, необхідна камера. Ну, коротше, тепер у нас задання дойти до тої камери, не маючи ніякого блядь, способу освітлення. Я не маю уявлення, що це нас чекає. Коротше, зараз будемо провіряти. Тут ноль він кудись вперся. І коротше дуже все серйозно. Я не маю уявлення, куди я йду, що я роблю. Походу попри стіночку. Нє. А що? Коротше, він тупо не піде без камери, того нам якось вниз треба злазити. Навірно. Шукати пуття обхода, блядь. Фух. Я... Ні, ну якщо впасти, то це смерть. А якщо сюди. А ну, пробую. Ага, все нормально. Добре. Коротше, я пам'ятаю того разу тут якийсь чувак, тінь якогось мужика була. Ну. Я, коротше, йду зразу. Батареїк нам поки що не треба, там було багато. Так, що у нас тут є? У нас тут нічого нема інтересного. Там якась. Ну а чого? Чого не можна це пройти? А можна під ліжко залізти і з другого боку вилізти? А, блядь, йоб твою мать, та ж можна підпригнути було, це я тупий. Просто в деяких іграх вже тупо навіть пригати не можна, того я привик, що треба думати так, без прыжків. Коротше, там щось світиться, о! Значить, вони доплюсуються потім, якщо вже є. Минута. далі. Так, що у нас тут? Тут темнота, йдемо на світло. Іти на світло вже провірений спосіб, так що будемо користуватись ним. Блін, дурна привичка шукати. Хоча в цій грі, крім батарейок, нема що шукати, але все одно щось видивляєшся. Камеру Точно, камеру, треба шукати камеру. Камера десь має бути тут. Нам сюди. Очевидно. Злазь. Та ні, не туди, як вниз. Поки що камери я не бачу. О, яке засране дзеркало. У нас в кожному туалеті таке. Так що це нормальна обстановочка нічого дивного. Так, та рука мене шугає. А, це... О, о, музика грає, значить щось не туди. Так, Ідемо на світло по провіреному методу. Ага. У нас світло підказує само, куди нам іти. Тут у нас тупіки. Тут у нас о, блядь, сука. Якийсь алкоголік. А, це такий е, тип е, чувачків. Вони тупо нападають, а потім кудись тікають. Так я взагалі туди йду? Не знаю. Це Це наша камера, ні, це бутилка. Бутилка що це? Енергетичний напіток, блядь. А ну підійдемо до цього слабоумного, що він нам скаже. Йоп, твою мать. Оце піздець. Далі. Були двері, я ж тільки що бачив. Ага, от вони. Біда. Треба щось думати, треба щось рішати. Без камери тут не пройде нічого. Так, нам сюда. Надіюсь, я не по кругу гуляю тут. Ніфіга не видно. Во, це вона, да? Та бери, що ти що ти став, тормоз. А я типа не туди пішов? Ага, можна обійти. Бери ту камеру різко. На третій поверх нам треба. Во! оце вже по-нашому. Це ці чуваки з мачете, йоп твою мать. А ні, це не з мачете, це... Бля, і камера підглючує. Блін, вона потріскана. Блять. А звідки я взагалі прийшов? Нічого не бачу, нічого не розумію. Може нам сюди? Во. На третій поверх. Це, коротше, туди, де ми були, треба вертатись. Так, надіюсь, я правильно біжу. Тут наліво, да. Зараз направо, правильно. Тепер прямо перепригуємо. Наліво пойдеш. Туалет попадеш. Тепер наверх, згадав. Пригай. Тепер тут. Коротше, ми втекли від страшного пекла. Да, Ну розбита камера чимось прикольна, мені подобається. Так, так, так, нічого не видно. Воу, воу. Акуратно. А що його кидає? що дурний? Чи, а де це я? Де це я є? Чи це теж був якийсь провал зверху? Ну добре. Так, значить звідси прийшли. І. і що? От якісь двері. Це совається? Ні, це не совається. Це типа що хтось... А, блядь. Оце я лошара. А ми зможемо залізти наверх, мені цікаво. <clears throat> Чи це вже буде проблематично? якщо, якщо... Блін, як усе запутано. Якби не було стільки цих бардаків, то би зразу було понятно, куди йти. Ну що це за... Значить тут обхода нема, ні? Ні. Блін, я далі туплю, це ж можна перепригнути. Що я такий дурний, от. І ми там, де маємо бути. Так, я думаю, ліжко у нас це як подсказка. Ага. Ні. Дуже високо. Значить, так само як прийшли. Ні, а сюди. Ну блін, ну блін, значить щось тут. Залазь, дурню. Ага. Щось дуже я потупити. Чи це тут стало тяжче грати? все так само, як тоді, добре. Нам туди, де він раніше не міг пройти в темноті, це по-любому. Бо іншого шляху тут нема. <clears throat> Коротше, знімаю цю камеру, бо надоїло, ті потріскані екран. Та-та-та. Опа-на, а то як тут тепер пригати, якщо тут все обвалено? І там нема як. пройти. А може є? Ні, нема. А ну не тупи. Пробуємо. Хоча мені кажеться, що це дурна ідея. Да. Це дурна ідея. А це у нас відкривається? Перезаряжаю. І ліжка не відсовують, а во, тут щось є нічого нема. Блін, мені це все не нравиться. Я не люблю так тупити. На третій поверх. Добре. Якщо то був перший. Коротше, я піду ще раз попробую. Сюди якось залізти. Може з розгону треба. Блять. Я так і знав, що я дуже сильно туплю і що все насправді проще. Найдіть отца Мартін в адміністративному блокі. Так, а що у нас тут? А, понятно. Отець Мартін. Мені здається, що він взагалі толку з нього, що він поможе, нащо його шукати. Тут теж закрито стандартно. Блин, блин, блин. Вот. Сохранение. Тут все рушится, як після пожару. А, той жердяй тут походив, точно. От криша, тобто підлога не витримала, от і. Того він там по підвалах ходить. І що тут я перепригну? Та ні, це ж зараз буде смерть зразу. Ну, ну, блин, дали цей тупняк. Ну, давай. М, понятно. А може тут униз спускатися, а не вверх? Блін, якась така херова якість цієї камери. Ага, тут чоловічський. Боже, як він це сказав. Один лиш виход. Дякую за подсказочку. Та як це, що не видно, що я не пацієнт? Коврик прикольний, коврлін. Не пожаліли грошей. Це мені вже більше подобається, тут більш понятніше куди і до чого. Сохранення. Добре, на цьому закінчуємо. Продовжимо вже з наступного разу. Все, всім пока.